Ah. que assiste o canal. Agora a gente tá com a meta de quanto, amiguinho? 2 mil. E? Ah, tá. Dois mil de likes. Isso, gostei, gostei. Então, Carolina, <laughs> calma que eu tô com vergonha. Calma, calma. Hoje é o arraial da família, não é, Carolina? O que, o que você tá esperando hoje, nosso querido carnaval? O Oh, arraial. Isso, vamos gravar agora o que, que tá no nosso arraial. Vamos gravar, bora minha apresentadora. Apresentar o que, que tá tendo no arraial. Isso, vamos mostrando o arraial do. Isso. O que, é isso, amigo? Isso tem paçoquinha, tem brigadeiro, tem migal, né? Migal. Tem salgado. Uma doce. Não, minha amiga vai demonstrar. Vai, minha amiga, demonstra não, não. também. E o jogo dá E aqui? Tem que pegar a bolinha. Pode tacar? Pode tacar? Pode tacar. Vamos lá esse lado. Estamos hoje aqui ao vivo, nossa arraial, segundo arraial Cristiano, aqui da família. Participação aqui que vem direto do Rio de Janeiro. Kleber e Cláudio ali, ó. Lá, direto do Rio de Janeiro, querendo participar do nosso arraial. E aí, vamos dar 12 mil likes aí, galera, que hoje vai pegar. Hoje é bom, hoje vai bombar. Isso, jogo da pescaria. Vamos, vamos, vamos. Pacheco, não sei não. Vai, então, não, calma que eu vou fumar o Pacheco. Quero saber o que, é que vai ter hoje aí. Hoje nós temos bolo, fubá, bolo de milho, é, vários, feito de vários ó, salgadinhos e doces aí, tudo aí hoje para tá preparar. E de, e de dança, de dança? Hoje tem participação especial. Hoje nós temos Zé, a quadrilha, Rastapé, a família. Temos as patricinhas, as mini patricinhas e os Deb hoje para bombar, para arrasar com alegria de ficar salvo com a presença de Deus. E gostei, gostei. E agora, Carolina, o que, que você tem pra falar, entendeu? Não tem mais nada, acabou. Vamos esperar agora a dança, né? A dança. A dança já já. Dois, dois likes. Isso. É dois mil inscritos, é dois mil inscritos. Comenta, pra tirar. Eu quero 10 gostei, tá? Se bater 50 likes, a gente compra um. Um Gostei. Gostou? Gostou? Gostou. E aí, então, por favor, a gente bate 50 likes. Ok, obrigado. Carolina, manda um beijo agora. É apresentadora. Tô chegado. Vê. Agora clica, clica aí. Clica. Tá filmando, tá filmando aqui, tá filmando aqui. Vai. Vai, meu. Aí. Tentou, Guilherme, dá pra ele. Mais uma vez, Guilherme, duas vezes. Pega tudo de novo. Pega aí, ó. Amiga, eu vou te aqui, amiga. Já, qual a primeira apresentação? Aqui no Arraial da Família, segundo Arraial da Família, vamos fazer uma apresentação, é evento agora, direto de New York, as minhas patricinhas. E agora? Penetrarem, patricinhas, penetrarem, penetrarem, penetrarem. É, é. com o patrocínio da lingerie da C, vamos lá, vamos! Com vocês, as minhas patricinhas! vocês arrasaram, vocês também. Parabéns, Alex, de New York, Patricina. Outro, outro. Sessão de foto, sessão de foto, por favor, sessão de foto. Aqui agora, qual o próximo? Qual o próximo? Já já, tem o próximo evento. Quadrilha Arrasta Pé 2021. Opa, outra, outra. É. Próximo outra. evento. Vindo, voltaram, voltaram. Sessão de foto, sessão de foto. Faz a pose, faz a pose. Isso, vamos, ver aqui, ó. Vamos perguntar tá aqui, vamos tá aqui agora. Agora vamos às patricinhas, hein? As patricinhas. Para Camille. Abaixa no meio aí. Oi. Vai, pessoal Vai falar, chama nós. Fala agora, fala. Agora, direto de Cleveland Hills. As patricinhas, pode entrar, patricinhas. Pode entrar, pode entrar. Thank you. Aê, meu gente! Esse respeito, os respeitos, esse respeito, esse respeito. Aqui, aqui, aqui, aqui, todo mundo, todo mundo junto aqui. Vai, Leonardo, Leonardo, Leonardo, o meu vento. Leonardo, o meu vento. Aê, galera! Primeiro, por baixo, por cima, um por baixo, por cima. Vai, Thank you. 谁十两一买，一十月。